नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube channel technical hacks and tricks में दोस्तों आज हम सीखेंगे किसी भी यूट्यूब के थीम और उसके बैकग्राउंड को कैसे चेंज किया जा सकता है तो इसके लिए सिंपली हम यूट्यूब में चलते हैं आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब या यूट्यूब सभी यूज़ करते हैं उसके लिए कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है सिंपली आप यूट्यूब में जाइए जैसे ही आप यूट्यूब में पहुंचते हैं तो आपको इस साइड ये एक ऑप्शन दिखाई देगा ये ऑप्शन दिखाई देगा जिस भी जीमेल से आपने साइन इन किया होगा उसका जो लोगो होगा वो यहाँ दिख रहा होगा आपको जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ इस पर आप राइट क्लिक कीजिए जैसे आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो ये एक ऑप्शन खुल के आता है जिसमें आप नीचे आएंगे तो आपको ये थीम मिलेगी डार्क थीम तो जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो ये एक्टिवेट डार्क थीम का ऑप्शन आएगा तो आप इसे एक्टिवेट कर दीजिए जैसे आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं तो देखिए फ्रेंड्स मेरी जो यूट्यूब की थीम थी वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है इस तरह आप अपने यूट्यूब की थीम चाहे वो मोबाइल हो या फिर ये डेस्कटॉप पीसी लैपटॉप आप किसी भी चीज़ पर अपने यूट्यूब थीम को इसी तरह बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में चेंज कर सकते हैं thank you guys for watching please subscribe my channel need your help दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया डिसलाइक के बटन पर क्लिक करें जिससे कि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है अगर कोई दिल में कोई बात हो तो कृपया कमेंट करके पूछ सकते हैं thank you guys for watching please subscribe my channel